канави, лишь канавы и рвы. От красивой души только струбья и шире. От вселенской любви только морды в крови. В простыне на ветру все по утру От бесплатных идей до бесплатных гостей yeah, yeah. полярный спутник летит. М-м-м. Он утешит, спасет, он нам покой принесет. Собирайся, народ, на бессмысленный сход. На всемирный совет, как обставить нам наш бред. Е-е-е. Вклинить волю свою в идиотском краю. Посидеть, помолчать, цен большого ума Лишь с ума до тюрьма